рычаг о чекитинин айланасында айлануучу лом болгон мисалды карап көрөлү сыныктын узун учуна F1-дин күчү таасир эткенде анын кыска учуна таасир эткен F2 күчү менен жүктү көтөрөт эки күчтү тең колдонуу чекиттери о чекитине карата рычагдын карама каршы жактарында жайгашкан кол арабаларды иштетүүдө рычагдын иштөө принциби колдонулат адам көп арабаны жана андагы жүктү көтөрүп F1 күчү менен аракеттенет бул учурда рычагды колдонуунун туруктуу чекити колдонулган күчтөрдүн ортосунда эмес рычагдын аягында болот о чекитине салыштырмалуу айланышы мүмкүн болгон рычагга биз ар кандай массадагы жүктөрдү илебиз салмактар о чектинин карама каршы жагында жайгашкан жана рычагга F1 жана F2 күчтөрү менен таасир этип ылдый багытталган а чекитиндеги чоң жүктүн ордун белгилейли кичинекей жүктүн кайка тагылганына жараша кол саат жебеси боюнча же саат жебесине каршы айланышы мүмкүн жана бул жүк B чекитинде болгондо гана рычаг тең салмактуулукта болот